Ets conscient de les conseqüències dels actes als que ens aboca el sistema? Instal·la les alternatives, desconnecta't del capitalisme. Som comerç just i banca ètica.